ako ba na kami? Satu lagu terbaru dari kami Nagabe Trio sekaligus dari album kami Nagabe Kita dari itu Serlina Pitu Kita dari itu Serlina Pitu sai saidoko kasia na soholombe Dengar Trinity. biasa lagu ini bukti ini cinta The end all the end.